Olá a todos, sou o Duarte Domingues. Bem-vindos ao meu novo podcast, Um Livro Comentar. Hoje vou ser o vosso book influencer. Trago-vos uma das minhas mais recentes leituras, O Simplo Perdido, de 2009, escrito pelo icónico autor norte-americano Dan Brown, cujo best-seller é o ilustre O Código da Vinci. O autor foi considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Robert Langdon, simbologista de Harvard, é convidado pelo seu amigo Peter Solomon, filantropo e maçom, para dar uma palestra no Capitólio, em Washington, D.C. Depois de Langdon chegar, uma mão dissecada com cinco símbolos gravados é encontrada numa rotunda perto do Capitólio percebe mais tarde que tudo tinha acontecido para o atrair e obrigar a revelar os antigos mistérios através de um antigo portal místico. Malak, o antagonista sedento de poder e também vingança, força Langdon a decifrar uma pirâmide maçónica para que os mistérios lhe sejam revelados. Peter Solomon, raptado por Malak, apenas sobreviverá se Langdon descodificar o enigma a tempo Ainda, a sua irmã Catherine Solomon, cientista no ramo da noética, auxilia Robert Langdon a decifrar os segredos e revelações da maçonaria, que conduzem a uma única verdade dos saberes esotéricos e ocultos. Esta obra de suspense e mistério aborda temas como a maçonaria, esoterismo e ciência noética, a ciência que estuda os fenómenos subjetivos da consciência e mente do ponto de vista científico. Arrisco-me a dizer que o livro é viciante Aliás, a obra começa com um bombardear de informação que não sabemos de onde vem ou para onde vai, o que nos faz devorar avidamente todas as páginas. De qualquer forma, para quem simpatiza com estes assuntos, a história é perfeita para os conhecer ainda melhor, tendo em conta o conteúdo factual. As personagens são tão bem desenvolvidas que se tornam realmente reais. A escrita do autor é bastante descritiva, mas não de uma forma entediante, o que ajuda a criar uma imagem das ações muito nítida. Dan Brown mergulha num mar de metáforas e simbologia visando dar cor à sua história, o que enquadra perfeitamente neste género. Dan Brown, no símbolo perdido, de facto não deixa nada a desejar. E deixo-vos assim o convite a ler, ou melhor, devorar esta obra magnífica. Boas leituras e até ao próximo episódio de Um Livro Comentário.